भनिन्छ नि पहिलो पटक तपाईँले आफ्नो कस्टमरलाई एटेन्सन दिन आवश्यक छ र फेरि पछि तपाईँले रिटेन्सन गराउन आवश्यक छ भन्नुको अर्थ तपाईँले फर्स्टमा आफ्नो एटेन्सन आफ्नो बारेमा आफ्नो अर्गनाइजेसनको बारेमा आफ्नो टिमको बारेमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ एउटा चाहिँ अवेरनेस क्रिएट गर्नुहुन्छ एउटा टार्गेट गरेर अझै अब्जेक्टिभ सेट गरेर तपाईँले चाहिँ एटेन्सन दिनुहुन्छ फेरि पछाडि तपाईँले जब एटेन्सन यो कुराहरू दिइसके पछाडि फेरि तपाईँको प्रडक्ट र सर्भिसलाई फेरि फेरि तपाईँको चाहिँ पर्चेस गराउने बनाइराख्न आवश्यक छ तपाईँको कस्टमरमा सो त्यो कारणले गर्दा एटेन्सन र रिटेन्सन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यस्तै फेसबुकमा पनि यो कुरा तपाईँले गर्न मिल्छ र यही विषयमा म पहिलो यो पहिलो सेसनमा तपाईँलाई फेरि तपाईँलाई चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु सिकाउन चाहन्छु कसरी आफ्नो फेसबुकमा रिटेन्सन दिने अथवा रिटार्गेट गर्ने भन्ने कुरा छ सो त्यो कुरा म तपाईँलाई यहाँ सेयर गरेर अगाडि बढाउन चाहन्छु right so let's jump into the topic So how do Facebook retargeting can help ensure positive ROI for your business तपाईँको चाहिँ फेसबुकमा रिटार्गेटिङ गरेर जुन अलरेडी तपाईँको बारेमा केही थाहा छ उनीहरूलाई फेरि रिटार्गेट गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ मोर आरओआई चाहिँ तपाईँको बिजनेसमा जेनेरेट गर्ने यो च्याप्टरमा हामी पढ्न गइराखेका छौँ so in this tutorial we are going to learn what Facebook retargeting and how can it help you ensure a positive return on your investment, right? So, kasari chai kyo Facebook retargeting, kasari yasle chai tapai ko aja ROI increase garna, return on investment increase garna kalai chai help garcha tyo bishay ma kura garchau, right? You have probably noticed this before, right? Tapai notice गर्नुभएको होला you visit a website for few second तपाईँले कुनै वेबसाइट भिजिट गर्नुभएको होला फ्यु सेकेन्ड अनि let's call it website one भन्ने कुनै मानव एउटा कुनै वेबसाइट भिजिट गर्नुभएको होला read an article something and then close the tab your browse right तपाईँले फर्स्टमा चाहिँ आर्टिकल पढ्नुभएको होला अनि केही सेकेन्ड पछाडि तपाईँले क्लोज गर्नुभएको होला तपाईँले एन्ड देन आफ्टर जब फेरि क्लोज गर्नुभयो when a visited few more website you will notice website one apps following around you तपाईँले फेरि अर्को त्यो क्लोज गरिसके पछाडि फेरि नेक्स्ट टाइम कुनै वेबसाइट भिजिट गर्दा सेम एड चाहिँ तपाईँको देखाइराखेको हुनसक्छ राइट त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ फेसबुक रिटार्गेटिङ हो त्यो चाहिँ के हो त फेसबुक रिटार्गेटिङ हो probably retargeting is probably the most powerful tool that facebook give its gives to its advertiser i know ekdamai hun sakcha yo facebook retargeting chai most powerful tool madhe ekdamai most powerful tool ho jun chai advertiser haru ko say chai provide gareko cha facebook le to get started all you have to do is install a facebook pixel code aina piece of uh, install piece of code not as a Facebook pixel अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो वेबसाइटमा इन्भाइट गर्नुहुन्छ when the pixel is up and running you can then track the people who have visited your website जब तपाईँले चाहिँ त्यसलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ नेक्स्ट आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुहुन्छ अनि तपाईँले ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ कि कसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ वेबसाइट भिजिट गरिराखेको छ देन आफ्टर तपाईँले चाहिँ टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ right since they have been on your website before they would familiar with your brand होइन तपाईँसँग एउटा फ्यामिलियर बन्न चाहन्छन् जब उनीहरू तपाईँको वेबसाइट भिजिट गर्छन् भने right with with this in mind you need to create a more specific ads होइन तपाईँले चाहिँ स्पेसिफिक एड्सहरू क्रिएट गर्न सक् गर्नुपर्ने हुन्छ that will tell them what you want to do them होइन for your web on your website है if you want to if you want them to sign up to mailing list or sign up for a free trial or buy your product say that in your ad right don't value with your call to action तपाईँले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ create a more specific ads कि त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ थाहा पाओस् कि what you want you want to do for them होइन उनीहरूको लागि चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ अथवा उनीहरूलाई के प्रोभाइड गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको वेबसाइटको थ्रुबाट त्यो कुरा तपाईँले क्रिएट गर्नु पर्यो पहिलो कुरा अनि देन आफ्टर तपाईँले चाहिँ if you want them to sign up होइन mailing list or sign up free trial buy a product तपाईँले त्यो टाइपको राख्न सक्नुहुन्छ होइन साइन अप ट्रायल त्यो टाइपको होइन र तर don't fake you with your call to action तपाईँले चाहिँ तुरुन्त यो टाइपको के तपाईँले पर्चेस गरिहाल्नुहोस् अथवा गर्नै पर्छ अथवा यो टाइपको चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुरुमै नराख्दा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ राइट राइट सो त्यो तपाईँको कल अडियन्सबाट बिस्तारै चाहिँ हर्ड अर वार्ममा हुँदै गइरहेको हुन्छ राइट सो त्यो कारणले गर्दा retargeting a warm or herd audience is not only not only highly effective it is also very cost efficient मैले भने नि तपाईँले जुन कोल लिड्स जेनेरेट गर्दा कयौँ हजार तपाईँले स्पेन्ड गर्नुभएको हुन्छ तर तपाईँको हट अडियन्सबाट तपाईँको चाहिँ अगेन एन्ड अगेन रिटेन भइराख्यो भने त्यो चाहिँ एकदम तपाईँको सस्तो पर्न जान्छ एकदमै सस्तो पर्न जान्छ राइट सो त्यो कारणले गर्दा एकदमै हाइली इफेक्टिभ हो कि फेसबुक रिटार्गेटिङ एकदमै इफेक्टिभ चाहिँ हो Facebook retargeting unlike cold audiences who have never interacted interacted with your brand होइन warm hot audience would more receptive to your offer जुन चाहिँ पहिला कुनै पनि इन्टरेक्टिभ नै छैन कोल्ड अडियन्स होइन उनीहरूले एक्सेप्ट तपाईँको अफरलाई गर्दैन तर वाम अडियन्सले होइन हट लिड्सले तपाईँको अफरलाई रिसिभ गर्ने चान्सेस म हुन्छ you just need to hook them with the right kind of offer that will address their pain points तपाईँले चाहिँ त्यो हट अडियन्सलाई चाहिँ उनीहरूको पेन पोइन्टलाई उनीहरूलाई के समस्या छ उनीहरूको के चाहिँ कुराले चाहिँ उनीहरू अनसेटिस्फाइड छन् त्यो कुरालाई तपाईँले अफर दिएर तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ हुक गर्न सक्नुहुन्छ है सो त्यसले चाहिँ उनीहरू उनीहरूले चाहिँ तपाईँको प्रडक्ट कन्ज्युम गर्छन् सर्भिस कन्ज्युम गर्छन् उनीहरूको पेन पोइन्टलाई क्याच गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ मार्केटिङ गर्नुभयो भने right so it is most important make make your ad as relevant as personalize as possible so the person viewing your ad will engage and accept your offer tapai le cha esto ad banaunu bhayo uh, relevant ekdamai out of ke ekdamai powerful valuable banaunu paryo as a personalized as possible uniyar ko byaktitwa like touch hune hisab le banaunus haina viewing your ad will engage accept your offer The ko offer definitely pain point lai tapai le मिलाएर गर्नुभयो भने तपाईँको अफर एक्सेप्ट गर्ने चान्सेस मोर हुन्छ the more people engage with your ad the lower cost and then the lower your cost तपाईँ जब धेरै चाहिँ इङ्गेज हुन्छ तपाईँको एडसँग मोर हाई पर्चेस गर्ने चान्सेस जब हुन्छ तपाईँको कस्ट के हुन्छ त लो डेफिनेटली हुन्छ remember there is a lot of competition on the internet right धेरै कम्पिटिसन छ so the more we view your brand as a trustworthy authority, the higher the chances you will buy products or use your services होइन तपाईँ जब ब्रान्ड चाहिँ ट्रस्टवर्दी अथोरिटी हुन्छ हायर चान्सेस चाहिँ हुन्छ कि तपाईँको ko service तपाईँको सर्भिसलाई purchase purchase consume consume chances chances more more right? So so त्यो रह्यो ko चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ रिटार्गेटिङ गर्ने फेसबुक रिटार्गेटिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थियो अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ नेक्स्टमा हामी पढ्न जान्छौँ how to build your email list using Facebook ads होइन तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो फेसबुक एड्सबाट चाहिँ मेल लिस्ट युज गर्ने म तपाईँलाई केही टिप्सहरू दिन्छु राइट फेसबुक रिटार्गेटिङ कसरी गर्ने तपाईँले सिक्नुभयो पक्कै पनि यो कुरा तपाईँले गर्नुभयो भने एकदमै तपाईँले रिटार्गेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कस्टलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ राइट मोर हट क्लाइन्ट अथवा चाहिँ वार्म ट्राफिक तपाईँले गेन गर्नुहुन्छ राइट रिटार्गेटिङ अब चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो मेल लिस्ट क्रिएट गर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो इन्टरनेट मार्केटिङ स्पेसमा र एज अ बिजनेस ओनर तपाईँको लागि पनि बिजनेस गरिराख्नु भएको छ भने धेरै एकदमै पावरफुल च्याप्टर हो मेलिङ लिस्ट होइन list building ask any successful internet marketer why they collect email addresses and they will tell you that the money is in the list भन्छ नि तपाईँसँग जति डेटा छ तपाईँको त्यो एसेट्स हो इन्टरनेट मार्केटरहरूको लागि तपाईँको लिस्टिङ नै तपाईँको डेटा नै के हो त तपाईँको एसेट्स हो तपाईँको सम्पत्ति हो the list they have referring to of course there is a mail list होइन मोस्ट धेरैले चाहिँ के रिफर गर्छन् मेल लिस्ट उनीहरूले रिफर गरिरहेको हुन्छन् किन किनभने धेरै रिजनहरू छ सो हामीले इमेल मार्केटिङ च्याप्टरमा त्यो पढ्छौँ right if you want to know how to grow your mail list then you're in luck because today's presentation I going to to so how how how how you build build list list using Facebook apps आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फेसबुकबाट तपाईँले चाहिँ आफ्नो मेल लिस्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ कसरी आफ्नो एसेट्स इन्क्रिज गर्नुहुन्छ राइट यो डेटा इज एभ्रिथिङ यो डेटा तपाईँको एसेट्स हो इन्टरनेट स्पेसमा इन्टरनेट मार्केटिङ स्पेसमा कसरी क्रिएट गर्ने त म तपाईँहरूलाई भन्छु नम्बर वान भनेको चाहिँ युज फेसबुक लिड एड्स भन्ने अप्सन हुन्छ त्यो फेसबुक लिड एड्स अप्सन तपाईँले युज गर्नुभयो भने तपाईँले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ advertiser who want to get qualify leads without making people fill out a long form, find the people lead ads, convert extremely well, right? Lead ads, फेसबुकको लिड एड्स प्रयोग गरेर तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ लिस्ट बिल्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ right when when an interested users click on your ad their facebook information is already pre-populated on the form so they no longer need to manually fill out the name email address phone number, etc. Right? They all they have to do is just click on the submit button and you will have their detail instantly. यो एकदमै सजिलो माध्यम पनि हो कि जुन चाहिँ तपाईँले एउटा फेसबुक लिड एप्स युज गर्नुभयो भने अलरेडी यो एउटा चाहिँ अटो अटोमेटिक रेडी जस्तो हुन्छ जसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ सबै डिटेल्सहरू कलेक्टेड हुन्छ राइट सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ मेल लिस्ट तपाईँको चाहिँ लिस्ट बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ number one right number two भनेको चाहिँ boost your web content or blog post definitely भने राइट तपाईँले वेब कन्टेन्ट लेख्नुहुन्छ ब्लग अपडेट गर्दै जानुहुन्छ राइट एउटा कन्टेन्ट मार्केटिङ च्याप्टर छुट्टै पढ्छौँ जहाँ चाहिँ तपाईँको ब्लगको विषयमा एउटा या थोरै भनिदिइहाल्छु है वर्ल्डको पपुलर अर्गनाइजेसनहरू जो चाहिँ मासिक मन्थली तपाईँको चाहिँ फाइभदेखि सिक्सटिन एबभ कन्टेन्ट युज गर्छ उनीहरू चाहिँ टप ऱ्याङ्किङमा आइराखेको छन् भनेर मैले लास्ट टाइम पढ्दै थिएँ होइन र त्यो हो पनि हो मैले जुन चाहिँ रियलाइज गरेको पनि हो सो त्यो कारणले गर्दा सेकेन्ड भनेको चाहिँ लिस्ट बिल्ड गर्दाखेरि use web content or blog post पनि युज गर्नुहोस् होइन one of the most popular ways you to build होइन build and email list is by driving Facebook traffic to blog post on your website होइन फेसबुक ट्राफिकलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्लगमा वेबमा ड्राइभ गर्नुहुन्छ then You have an opt-in form, pop-up form on screen, maybe your sidebar or the button side होइन तपाईँले चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट मार्केटिङ स्पेसमा चाहिँ लेक क्याप्चर पेज होइन अफ फर्म अथवा चाहिँ यो यो टाइपको पढिराखेको हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ त्यो टाइपको साइड बारमा फेसबुकको अथवा चाहिँ माथि कुनै ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो लिस्ट तपाईँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा फर्म अप फिलअप गरेको हुन्छन् अनलाइक फेसबुक लिड एड्स यो target audience will have to enter their details manually right उनीहरूले चाहिँ म्यानुअल्ली चाहिँ त्यहाँ डिटेल्स युज गरेको हुन्छन् है फिलअप गरेको हुन्छन् right now this can be either a positive or negative scenario your scenario you know when you positive you on a negative money on a right it's negative because some people may be turned off by having to fill out their details i know go back to let's say uh to form fill up government gone currently got that here is a turn off so negative scenario it's a positive you know because you will know the people who sign up those who are the most interested in your products and service right your positive scenario bio jo chain sign up gareko sabai details tapaile chai dekhna paunu huncha right data haru paunu huncha right esari list garna paunu huncha when you drive people your website don't forget to have a facebook pixel install first Can later target those who haven't signed up for your mailing list भन्नुको अर्थ मैले भनिसकेँ फेसबुक पिक्सल इन्स्टल गरेर कम्तीमा पनि आफ्नो चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँले लगाउनुहोस् इम्बेड गर्नुहोस् फर्स्ट जुन चाहिँ पछि जसले फर्म फिलअप गरेको छैन फेरि उनीहरूलाई चाहिँ के गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँले रिटार्गेट गर्न पाउनुहुन्छ राइट अब नेक्स्ट थर्ड भनेको चाहिँ युज अ ल्यान्डिङ पेज होइन तपाईँले चाहिँ ल्यान्डिङ पेज बिल्ड गर्नुहोस् राइट ल्यान्डिङ पेज भनेको अब तपाईँले फनल च्याप्टर सायद हामीसँग छ फनल च्याप्टर हेर्नुभयो भने त्यो टाइपले नै एउटा चाहिँ ल्यान्डिङ पेज बनाउने हो तपाईँले right when driving Facebook traffic to a landing page right you would need to use an enticing lead magnet such as a free book free case study ten minute free consultation free trial यो टाइपको चाहिँ तपाईँले चाहिँ जब फेसबुकबाट चाहिँ ल्यान्डिङ पेजमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो ट्राफिकलाई ड्राइभ गर्नुहुन्छ तपाईँले यो टाइपको चाहिँ अफर दिन आवश्यक छ फ्री इबुक होइन फ्री केस स्टडिजहरू ten minutes free consultation free trial यो टाइपको चाहिँ दिनुभयो भने उनीहरूले के गर्छन् त फर्म फिलअप गर्छन् उनीहरूले आफ्नो email ID phone number etcetera etcetera fill up गर्छन् र तपाईँले डेटा पाउनुहुन्छ and an effective lead magnet will entice your Facebook visitors to enter email address in exchange for your free offer तपाईँको चाहिँ effective lead magnet landing page तपाईँले बनाउनु भयो भने के हुन्छ त उनीहरू आफ्नो डिटेल सब्मिट गर्नको लागि पनि तयार हुन्छन् त्यो अफर ग्राप गर्नको लागि उनीहरू तयार हुन्छन् सो त्यो चाहिँ हुन्छ not everyone will sign up but for those who they who then you can be ensured that these are highly quality quality leads as these are people who are interested in offer होइन सबैले गर्छन् भन्ने हुँदैन वान हन्ड्रेड पर्सेन्टमा फिफ्टीजनाले मात्र गर्यो भने पनि त तपाईँको चाहिँ के हो त क्वालिटी लिड हो तपाईँको लागि चाहिँ एउटा क्वालिफाइड लिड हुन्छ राइट सो त्यो कारणले गर्दा दिस स्ट्राटेजी एकदमै एकदमै तपाईँहरूले आफ्नो बिजनेसमा युज गर्नुपर्ने स्ट्राटेजी हो राइट फेरि पनि म तपाईँलाई रिभाइ रिभाइभ गर्न चाहेँ Facebook retargeting most important chapter तपाईँले रिटार्गेटिङ गर्नका लागि यो वर्कआउट गर्न आवश्यक छ सेकेन्ड भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेल लिस्टिङ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेटा लिस्टिङ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईँको आफ्नो बिजनेस हरेक बिजनेसको लागि सो यो दुईवटा कुरालाई तपाईँले सिक्नुभयो होला पक्कै पनि सो हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा अन्य अझ महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण कुरा प्र्याक्टिकल कुरा गर्नेछौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि यो च्याप्टर क्लोज यहीँ गर्न चाहन्छु see you in the next chapter thank you so much having with me repeat गर्नुहोस् हेर्नुहोस् सिक्नुहोस् इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस् इम्प्लिमेन्टेसनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाइफ चेन्ज हुन्छ इन्फर्मेसनले केही पनि चेन्ज हुँदैन इम्प्लिमेन्टेसन हो महत्त्वपूर्ण कुरा सो इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस् यही छ मेरो बेस्ट विसेस तपाईँहरूलाई thank you so much again